Когда по улице ты идешь, Под дождь забыв напялить капюшон, Тут что-то не то. Когда по улице ты идешь, под землей. Каждый шаг, каждый вздох оставаться собой. Каждый шаг, каждый вздох. Ты плоти жалкая пленница. Ты ждешь однажды изменится весь свет весь свет или ты я, а кругом люди не таясь, власть мохнатую ругают слакс, и тебе не устоять. Каждый шаг, каждый вздох оставаться собой. каждый шаг, каждый вздох То, что размывает tchau.